Я поповнила тобі інтернет, тому можеш. Ага, за дорогою дивись. Тобі там сподобається. такий засмучений, що сталося? В Меліні в мене були друзі, навіть мама Аля там залишилася. Не забувай, що я також твоя мама. Знаю, але ти цілий день зайнята. Найняти психолога? Все в нормі, просто ще не звик. Ну, дивись мені. Я, Олександр, займаюся спортом, сподіваюся, що ненадовго тут. Сідай де вільне місце, продовжимо гру. Ти казав, займаєшся спортом. Футбол не граю і не буду. Хм, Нудний. Ти подумай, поки є час. Навіть не подумаю. Гарного дня. Йолуб якийсь. Не ображайся. Просто він тупий футболіст. Окей. Не проти дружити? Ти мені вже подобаєшся. Добре. Як тобі наш тихоня? Ти про кого? Ну, синю, синьовласка, з тобою сидить. Не спілкувався. А мені здалось, ви подружились. Якщо поділитись книгою це дружба, тоді так. О, ти вже з Сашком подружилась. Так, а ти куди ходила? Мара хотіла поговорити про мішку знову ревнувала? Добре, що хоч не вбила. Ви про кого? Синя ласка, це Міша. До речі, ти його самого залишила? Ой-ой, я побігла. Один неправильний погляд і Мара готова вбити. Ти обережніше з синьовласкою. Ага, сам за себе постою. Йди за вчителем. Дарина сама розбереться ваша справа. Ти завжди комусь написуєш. Ти обіцяв, що сьогодні повністю мій. Навіть зараз не слухаєш. Я не можу написати друзям. Сьогодні ні. Особливо, коли я не знаю, хто це. Ану, покажи. Мара, твоя свобода закінчується на чужій його свобода і моя також, і не тобі вирішувати наші стосунки. Ага, тільки ти кричиш на всю школу. Таким чином це моя свобода, а ти її порушуєш. Ах, будь ласка, пішли звідси. Ні, я забув, що мав допомогти мамі. Вибач, наступного разу. Ну, то пішли разом. Це особисте. У тебе не має бути таємниць від мене. Мара, тобі кажуть, що не хочуть, не має бути причин чому. По-доброму відстань. А не то що, тільки прийшов, як вже качаєш права. Наприклад, можу дістати твої очні яблука і віддати воронам. Сподіваюсь, хоч їм сподобається. Що ти верзеш? Або дістати твій маленький мозок, зажарити з чорним перцем та підсунути твоїй мамці. Можливо, їй буде смачно, а я від такого зблюю. Що в тебе за дивні погрози? На цьому бувай, Кріс. Пішли? Звісно. Ти так круто її опустив. Що зробив? Ну, принизив, вона аж заткнулася. Можливо, але я казав правду. Тобто ти серйозно? Повністю. А ти ніколи так не робила? А ти взагалі звідки? Яка різниця? На даний момент тут. Просто таке нагадує Меліну. А ти читала багато казок про неї? Та ні, просто сама звідти. Ох, ну хоч не я один. В тебе мама також по роботі тут. Батько, а куди ми йдемо? Ну, я додому, а ти? Я в цьому під'їзді. Цікавий збіг. Я також можна зайти в гості. Ну, раз ти вже тут, тільки продуктів немає. Сходимо разом, тільки не наглій. Хах, ну подивимось, не обіцяю. В тебе майже всі речі останній писк моди, причому лише одна рубашка. Ага, і щось цього. А сьогодні ти в рубашці, хоча стільки класного одягу. Це лише по святам. Сьогодні ти по свято. О, тобто завтра ти передаєш весь такий год? Сподіваюсь, не виженуть. Я ж якось живу. Нарешті буде друг такий, як я. А тут таких немає. На жаль, таких пацанів гноблять, але ти не вони. Звісно, але якщо щось станеться, я реально виріжу очі. Тебе посадять, але я за. Нам пора закруглятись. Я думала з твоєю мамою познайомлюсь. Сьогодні вона допізна. Мій татко також допізна, а одній нудно. Раніше ти нормально жила і без мене. То я в Дарини гостюю ночую або навпаки, а ще викликаю тітку і її доньку. Настільки боїшся? Так, але це стається, коли настає ніч. А в цілому я люблю побути сама. У мене немає ще одного матрацу для тебе, тому пішли вкладу спати. Уву, дякую, завтра обов'язково віддячу. Йди давай, поки мама не повернулась, не то як їй поясню нову знайому в домі. Біжу, біжу. Я вдома, вибач, що так пізно. Будеш? Вау, ти щось приготував. Не смішно. Я й не сміюсь, просто цікаво, як в тебе з першого разу вийшло щось краще, ніж згорілі пельмені. Подруга допомогла. Так я і знала. Наступного разу дочекайтесь мене. Навіщо? Познайомитись хочу. Може, ще невістка буде. Їж і не бубни.